atugoberera sako nakomentinga uh, na asubscribinga sako nengeri yonayona gyogezakwate ngaobunyisa enjiri uh, yonayona gyogezakwate nga tukuteerayo muganda waffe kwanirizaako nyo nate oli ku mukutu gwa radio simba oli ku mukutu gwa fresh medias uganda oli ku mukutu gwa online medias uganda oli ku mukutu gwa uganda yogere youtube chano kukubiriza ogende subscribinga nekubiriza okulikinga nekubiriza okomentinga sako nokubunyisa enjiri gyetuba tukuteeredde ekikulu nnyo akubuzaako nokwanirizaako zekakalamudi ansa ampuliriza nolunaku olwaliyo nzikiriza okwate nga nkwanirya ekitundu kyetusinziddemu tuli wobulenzi yetusinzidde ekituleese tuzzeemu okubate nga tusisinkana benakugamba nti amanyi yongerako mu kumanyaku atamanyi tandikira ano okumanya era nga ah, ekituleese tuzze kusisinkana aj nadduli tubaddeko naye era nga tubadde tumukuwangako wano eno ekikulu eh, kyonna nti tugenda mubateerayo obubaka obwo ebyaddala musiima ate nemwongere tugaa nti mutukomeze wa tubuulire kino nekino nekino nsabalaki nti ebiba biri mu ggwanga biba bitambula tufuba okulaba nga tujja waakiri ah, n'atuwa obudde nesi okwate nga atwogeramuoko naye si mwangu wakufuna naye twebaza katonda nti atuwaayo obudde okwogera naye nenzikiriza tumwegateko olunaku olwaleero aji tukwanirizaako nnanja bwetuba tusiimye nnyo okutufangako era buli wetukukubira nti aji tulina ensonga zetwagala okwogerako naawe nowe tatutenguwa noga nti mujje nga tofuddeeyo bano ba myaka ki nga mm. tofuddeeyo mukutufu tusiimira ddala ddala kubanga ekyatulekesaawo mm. kwekubunjulamu emiti emito mm. tubawe obusika nga mulina okumanya okumanya kuleme kulemera mu mitwe gyaffe ate tugende nakwo nokisolo kyo kiba kigamba nti akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya kabaka siize nobnjawulnabwansolo mm. kano n'olwekyo nno mm. bwe munsaba nti twagala kujja nembaga nti mukeere mujje mm. nze ninga kompyuta hmm. epesa lyonyigali erikuwa kyoyagaakompyuta ogerese enkalu hmm. ekitundu kitambula kitambadde mpita wali erina endaba ekikulu ekijewo ngaabantu batematema emitwe gyebyenyanja nekwava eh, eh. kuyenyanja ebyaddala eh. mitwe kakati enyanja engeri gyeyakyankalanamu hmm. mu nvuba yaayo kyaleetera omutawaana mu kukogera kwebyenyanja hmm. kale nolwekyo nno yono nebatufuula nga dumping place kubanga amagumba agatajja kugasamu baku kibuga hmm. bagaleetera kwe ate eno bagaleeta eno bagaleeta ffe naye mwe mwe nga mulidde ku nyama tulina gye tulya agi tebakulimba eh? <laughs> <laughs> tetulina nafe tetubiraba era ze mbadde ngandea eh, adi eh, eh. ate bajoze ku kitundu wenyininyini kakati bwotunuliranga okyalidde omwami hmm. akuwa ekifaananyi ekyensinga bwefaanana hmm. n'abazungu bwe bajja wano hmm. ne batuuka mu maka g'abakungu okulaba olubiri nga balwewuunya kakati kyebakola nabagati a ah, wano tujja okusinziira okugujula ensi eno east and central africa kyekyabawa naye nga eyo yonna gye bajja bayita amawanga ago okuva e kenya ne tanzania aa bebatyo batyo mm. bakuba bantu busaale mm. okulako ngaoli situraja ngaolugenze naye ate eno bababaniza bwaniriza ne basimba erayini paka okubayingiza olubiri mm. kandi bwe bukulu obwobutuzimu atwaliko mm. ah, waneeno mm. ah, kabanga akatono naye tugenza okudda nga ate bingi ebitambudde mm. njagala tutandikekoko kampeyini ezatandise ah, ezabakulembeze beggwanga wenyini wetwagala osooka osimula banakibiina kyo bali mumambuka bali ludda bali mukunoonya kalulu aba nrm aje oli muluweero era oli muluweero mwosinzidde era wetukusanze wanyiiga bunyiizi lwaki toli mukalulu awo tebatusookira wano webasiikukidde wano badde eggulu eh! gulu gyobadde badde gulu munolakati hmm. bino egeri gye bitakyali byakuwala mpabudaala bakubye maserolerale toyinza kumanya okujjako era nga odabye nga bwentudde wano hmm. owekimyansa nakumyansa <laughs> Eh, mm. naye nga ddala kiki ekiri ku gulawundi ah, ddala akalulu akakeni ali mukanoonya mutyamu era nga bwokalaba tulina kakuyege mm. atambula mu bantu banaabwe mhm. kubanga batugamba nti akalulu kali scientific mm. tutekeddwa kuba batono baali nsanvu kakati bongeddeko nebafuuka ebibiri mm, mm. kakati naye ngaomulimu ogusinga guguno gwakujja kweyanjula ensi ekulabe gweneeronda mm. naye kiddirira abasigala be bagenda bakola omulimu ogwo ekibiina kyammwe okakasa nti kigoberedde uh, enteekateeka eyo oba ne process e, eyateekebwawo yabantu ebibiri okusinzira eh. ku bbanga lyobaddeko mu kampeyini eh, oba eh. olimu nga abantu abantu it is an estimation hmm. naye so si kugamba nti akyo counting hmm. omu babiri basatu baza kinaana kyendabaebiriikomao tiwali kapapula bwoze nabo buliko namba nti buligwowa yayitawo yagenda okakasa nti opapula bibiri biweddeko mwabasigadde mugende naye it is an estimation hmm. kakati aji Eh, mwebyo byenyininyini era eh, bya kampeini nga bweziri hmm. tulina bannaffe abamu batugamba nti bo basooka kugenda nti mwemuba munajja hmm. abatambula n'omukulembeze mwenyini hmm. waliwo bannaffe ngaabayimbi babebekulu bakusaasira baani bo basooka kugenda bo batugamba mbu bagenanga bagamba abantu nti mweyongereyo omukulembeze ajja kituufu gyekiri ekyo yeyo timu mwabaobanga obalaba bagana banga bade bayibirira babereri ati ati ati nabano bano batabani bange naboze mbabulide minudi egisinga obungi hmm. wano banna mawulire bapo wano ochana kulo kituufu hmm? ate ono otwaniriza kaka nembagamba nti nno obukulembeze hmm. sikugwira nangaago bensenene buba bukakamu kakati oba bagambye nti abantu bibiri gwe okuwagira bobi wine tekitegeeza kumulondoola nga nswera mmwe mm-hmm. hmm? hmm. mugende oba nga mwagala kumulabako mm-hmm. musimbe emabbali wekkulu teriajja kutambaala mm. bwayitawo nga buli omwadde ewaabwe mm-hmm. naye oliagala ntitula nti bweyabakoze mama sirale nebayitirivu oliokokanga omulala negundi ah, ate ebyo bo biyingiddemu eh, olukiŋana lwagundi walulabye ekyo kyonoonya owakalulu ogenda kakubira mu luguudo ogwo okuŋŋanye kusooka owulirize hmm. okategeera eh. gwetuukiriza kiri abantu webawa echansi bakulabe hmm. b bawulire oyogera otya c obasomere ku manifesto yo ogiteeseteese egamba etya d mwebali lwava wano ngaogamba sinakulaba ku manifesto sola kuwaira eh. muntu gwe sinalabati nagirabyeko yajanjula aji wewali gyondeeteddeko yerwa <laughs> ajinawe gwemunamawulire gwe munnamawulire mm. eh, mm. guli gwe mulimu ate nze si gwe mulimu eh, n'okubeera wali ku kyoto kubanga gwotunda bigambo nawulidde nalabyeko ah, kakati obanga wategedde nti wagendako ewataatawo oba wagendako ewajjajjaawo mm. nojja wano nokati ah, lwenaddayo nja kgenda naku ate yebeera plan of action eya gavumenti enejja mu buyinza kubanga eriba giyita implementation of the manifesto tujja kukola kino tujja kukola kino tujja kukola kino tujja kukola kino ogenda ogenda okutunuulira nze ku bonna benaawulidde nga boogera sinnalabako no ati linda gwobadde ogamba tyali kubanga nga booli omuganda ah, ah, sirinnya bikolwa gweoli mukulisitaayo oli muwalabu oba oli muyudaaya <laughs> eh? omusajja hmm? yagera nze essanyu lyangegwerinda nkyogereko agamba ki mu manifesito gwogiyisaamu amaaso nagiwulira ngaagisoma naye eh, togimanyi kubanga singa obadde ogimanyi waligaa nti ye nagisoma nayegyetegereza hmm. osobole okuba nga oyogera n'omulala in the essence of persuasion hmm. ng'omusikiriza ayingire gy'oyagala ng'onoomumatiza gwatamanyi bayibuli nga gyakwerera ejjerakmatiza eh. naye ze essali lyange lyaliwo neŋamba nti ajuye nali naye yagamba omwana ono nandimuwagidde naye ekizibu wekiisi nakumanya kumanifestoti weyakolebwa ge mayisa mosinzira okulamira omwana mm. kakati wano nyinawo abaana kumi mm. gobeera ngaobatunuulira mm. bwobatunuulira olaba oli azza munne olakola bwati oli asamba musambe oli amulyako kintu ati nono nebanvuddewo ayinamu essense eyinza okulabirira banne newakubadde nga mbadde nvuddewo ayinza okukola omulimu ogwo nakamatiba si yalonda muto nekubadde ngaoli kkulu naye ngaalaba oli bwatufu hmm. akolekawo ne manifesito bwetyo bwefaanagana kakati uganda si yaggwanga limu tibuganda era uganda toyinza gigamba nti erina unique political ideology eri eyi hmm. tuli banjawulo olwa eh? <laughs> olwa blowtapu yeggwanga yaffe nga bwefaanana hmm. ffe wano tuli ba federalist by bath hmm. tutya hmm. tulina ebika amakumi ataano bibadde ataano mubina mu bibiri nebifuuka ataano mumukaaga ebyabuganda ebifuka byabaganda ofuna bulungi kakati nga buli kika ekyo kirina omulamwa okufuga okuva mu lujja wano paka ewa saabasajja saabataka ate nga buli kiko ekyo kirina amateeka gayo nenono n'obulombolombo bwekigoberera ate ngaeggwanga buganda tulina olulyo n'enkola etegamba nti owefumbe tawasa wafumbe owemamba tawasa wamamba owempeewo tawasa wampeewo twagenda okirondoola kyavaamu ki netukirabamu scientific methods of helesi bemba balwadde ba mitima olinawo okukoleko ku stopeg omwana bwala atwala omusaayi gwa nyina ate kyaba akikozeko senga abadde alina sikla mhm. bona obulwadde obugongo mazeebiri sikosero mm. nawasa nwa sikosero abeera plas plas nakaana tekasukka myaka kumi netaano mm. naye bwabeera nga oli talina ogenda obazaala obatobeka nozaala atalina nozaaka alina nozaala atalina nozaaka olaba naye nge bajjajjaffe babitegerera mumabegeeri taa ah, temuwasaŋana hmm. baziba amaaso mwana wa myaka abiri nti amaaso gazibi kakatulabo nti yeyazise <laughs> <laughs> Eya zisaya abala. Tusoka tuduka mu campaign. Eh. Ah tubale tuchali mu mu campaign yawo ne twasoka tubaya soka today ko nomination za mm, katoni. Mm, mm. Yali mo katemba mundi. Zaba wandisa abantu. Tulaba mu FDC a ah, Patrick Amuriati ajia aya tayina nga tumukwe wandisa. Oloza kisolo muweza ah, sympathy vote. Ah, nga sempasebooti okitadde ku bbali kiraga amayisa ne disipulini mugwange eri demokratiki lwaki wetoloola <laughs> ompesesa amakoona enyonyi wano gyaba egendewet amakoona amakoona gabeeramunange ah, ah, ah, nga nanyini kibiina nanyini revolution ndawulire enyiike yabantu enyiika esooka hmm. yeyabakuumi beddembe hmm. omuntu oli okutambula kwe kuli mumateeka hmm. amateeka agateekwawo gegamuleeta yagenda neyewandiisa nabeera commissioned nebabatuuza nebawala ennaku ez'okujja okwesimbawo okwewandiisa nesaawa zaako nezibeererawo kakati gootukira ate okuyuzayuza omusajja otuuke okumwambula mwengatto yabadde yekisa eki kyobadde okakasa obadde osuubiranga mungatto muno yataddemu kagulu neeri akanaakuba abantuwo kiki <laughs> hmm? tugenda nfunakufuna oyina violatinga namba hmm. b nentunuulira justice omulamuzi hmm. weewa mu mateeka g'obulamuzi bakugamba tadukirira nduulu buli odukirira ekiseera ekyokubeera omulamuzi oba obuddemu ofuuse mujulizi nabaddewo tojja kutula mu ntebe tya mutandike nange nabirabye olwoba oli mujulizi aoba <laughs> olina bawadde wali dodde wali ngaoteeka gatu mulala atuulewo gweoyambe omulamuzi lirina kusanga wali wali kakati nentunuulira byabakama nga takozesezza ntebe ye ku basirikale baalina mm. okujja okutuuka ku bantu banaalabe nga babatugumbulira mu lujjalwe mm. nagakiyaliko kikikoleddwa kubanga ebyo byonna tubigamba nti byali kyambogo mm. byatandikirabyatandikira bona webali ah. ate nga basuubira nti bona ajja musaabu naye mugamba nga bwe yasoma n'atuuka okusajja kulanga awo abeeyo atuyambe mm. tugambe nti mukama waffe yalonda omuntu omutegeevu era omusobozi kubanga awo taliwo kulwa muntu omu aliwo kulwa ggwanga ekibi ekiyinza okufubutukaawo nekigaana eggwanga okutereera the spark tugiteeka kuye obuvunanyizibwa bwamuweebwa tiyabutuukiriza era tiyabukolawo yes aji uh, wewabeera presidential advisor hmm. wafuna abakumi hmm. bwebagala babakuwa abakumi bano baba bakuwadde hmm. mukaseera ako hmm. bakomawa balina webasobola okusitopinga abasirikale abala nebaga nti bampadde ono nkuuma agi hmm. era temulina mumukwatako oba batuuka ekiseera nebamanya nebemanya nga abakuuma ddembe n'abakuuma ddembe nati buli omu okuuma eddembe okuuma wooli mbadde nkikuleetera bwene bweba tunuuliddeko olunaku lwa kampeyin ratha ola nomination lwenyininyini bobi wine bamugjawo bamutwala bakamuwa abakuumi bamugjawo bamutwala bamuvuga bamusikula bamutwala paka waka naye nga bakamuwa abakuumi bwenjagala okireetera nti bano bo bakomawa baba bawa just decoration oba balina kyebasobola gutoddiranga malala n'ogayita tteeka nankola bakiddemu ekyo toddiranga malala ga muntu hmm. n'oliyita tteeka oba n'ogiyita enkola kakati bamuwa e, kyonookolerako babikuwa mubiwandiiko nabwe twali twesimbyewo hmm? hmm. hmm. kakati bwe weyesimbawo ate kitegeeza nti ate waliwo abaserikale abalala banaabw eri baga nti atukutwala aziza musango kyata buli kitaka bwamalala akalo katonda bwe yali akatonda teyakateekamu kulumira nayetokawulirakaomukalyaekikalumiza ki ensala yaako mu nnimiro hmm. enyanika yaako hmm. ensa hmm. gyebakasaamu nefumba gyebakafumbamu kakati no bwoba ofumba onaafumba amazzi gesera bwaba ataddemu amazzi gayinza okubuuka mu kasepiki oba muntamu negayiika mu kyoto evuba erifubuuka eyo enfuufu ensengejje si yampeke yeye alufufu ge ngegenda waggulu ngeyisa akalo bwekkanga ekakkamu ogenda okaaa ngekatandika kulumira nayekalumira si kekalumira eyakakozeeko eyakaleetedde okugira ki okulumira naawe gwe onaakuuma gwoleeta okwonoona obukuumi oba gwoleeta okubulongoosa n'okubulungamya awaani yali ena ensobi ku bano bakuumi abaweebwa bobi wayini oba bano abajj abakuumi ate bobi wayini be bamwekika ate abo bogererako oyo tebalina tabu tewali naye balina kyebasobola okukolawo mukaseera ako kyembadde oba oyagala kulwana kyoba okyonoonya <laughs> ate bakolewo ki ekibomu ekyo ziba ŋŋumbi oli oyagala abawali bafunye enjala kati olwoba bamukuumakokkibadde njagalaomumanyi anti bali bano aba bobwaini bayinza okuba nga bali bataano hmm. ngaate abaze bali ekumi nabataano otomatikali hmm. bali obapawadi hmm. kiri aji uh, mukalulu ka bbiri abiri mugumu ketugendako uh, kasembedde naye tulinamu abantu abamu betwagala osooka okwogerako okusinzira ku gwe nga munabyabufuzi era munabyafaayo tulina bannamagye bangi mukalulu kano mm. Mm. naye njagala tubatunulireku omu kuomu okusinzira ku gwe otubulye nti ono wayimiridde tulwanira uh, majorite voti ndowooza yaatano mutaano pasenti ataano mwemu mm. uh, pasenti mukalulu kano jena tumukunde ku majorite voti eno ayimiridde atya sindabadde okubasaagala nkole gesi ku kitaabeerewo kubanga sindaba kutambula kuyita mu bitundu gye yayise kubanga weofunira amaanyi n'okumanya kyowa mutabani wange yayise wano mugamba ki olwo hmm. bakutandika okukuwa hmm. eh. eh, eh, <laughs> yandibadde asigalayo erina yalisigaddeyo <laughs> nalabirira obusolo bunene <laughs> buyinza nokulwala lwakipumpulu <laughs> ngaali mbino <laughs> oba eh, owange eh. Eh, omusajja ebbanga lyeyamala n'okuleeta e, e, enkyukakyuka zino bamulabyemu omulamwa naye ngaamaze kuyitayo ne bayibuli kyebudde gamba ti mweyanjulenga muligulirwawo musabe muliweebwa mm. kale nawe kyenjagala kumala kuyita yeyanjudde ntegeeraokantegeera kubanga nfunira ddala amawulire naye okuva weyasimbula ddala awulireko yadde kigaa nti bananga kiri negundi nogundi yayise mm-hmm. ate nga ekitegeeza yenga bwe yajja amanyi nti munnamateeka mm. agezaako nnyo okusimusinga amateeka gakole bulungi mm. gatya kakati bagenda okugamba nti bamukwate ebitogi bakole batya ate aba yeyonoonedde nga amateeka ageerabidde kano olwekyo nno mwe abavubuka mmwe aba aba people power nopu hmm. mm, mm, byonna byebimu hmm. mumusajja mumwami mulimu enjawulo hmm. kakati nno muleese ejjaliri lingi n'okwagala okulaga nti mulina amaanyi mangi n'embirizi gye bajja okukoma ozimenya hmm. bakuzaala luddawo kayunga eyo e, bitimba gyebiri hmm? ne kayunga bitimba hmm. gyali buli olabaga ekintu ekirimu emigga emingi okitegeera eh. n'ensiko n'obusolo awo otambulanga weekengeera timba kubanga neye emmere ye atambula ogwo ah, eh! babeerawamu nga yafubutusa emisinde omugoba n'omukwata ah. eh, kakatino n'olwekyo ah, amateeka gano nga begafaanana okukwata mu abavubuka mu agabalemy okukwata hmm. owulira gakifuba naye so sigano amawandiike nenda bana kiraba bageze ko bage baba bobi bage tuba koye hi senguka <laughs> atagende wabona nandi bible yekugaji bakuchawanga ku mutaro ogumu gusegukira ku muki anti waberewa uinze tsemukira e nogera e nengo e inayi kuntandikwa ate ate okusenguka ku ebyo mfuzi okwenta lokukumala kubuza atandikwa entandikwa yo yegwe nobulamu buku otandikira kwekyo gwe buddushe bino ebitono bibulangiti byali byobadde ne bulwedi obwoyina mu nju bulekaawo zikuba emyali nezireka gibumba hmm. zikube ebibumbiddwa zireka abumba hmm. eh. kati ekitegeeza ku bano bonna bengenda okubuuza omuli mugisha muntu hmm. nabo tonabbalowoozaako ate era abo newankubadde obulamu bw'omuntu katonda ali mu ggwe nange yoyo akuwa okwekanga nga nze bwembeekanze negamba ah, endawulo ezino edda batuga abantu ah, ah, abavubuka banaba awo ate kugendere kubaako kono kamyufu oh. kyafuusa kizibu naye bwogenda ono wasaati ono wangatto eh, eh. eh. ajotide ajotide nengali bakadde ba kabanda bala bantu nga byekalakasa wano wetubadde tudda kale nno hmm. mu mbeera efaanaganaku bwetyo abo hmm. nga bwega tyo katonda mwoyo abeera mu muntu hmm. akulaga nti oyo alina amaanyi ono talina olaba okitegeera nazze okwewola naye nagwa nenkuba dda zze naye abadde kaalina ekyo lwabutanaba kukyogera <laughs> kakati kati omwoyo oli owomunda ategeeragana ne katonda nakubbiraku naawe era oyiza okiraba mm. nti e, engugumuka y'abantu n'amaanyi gaabwe tebalansinga mm. tebalansinaagi tulinamuku omuvubuka myaka abiri muena mukalulukano mm. eno muganda bamuyita katuuma omulaka otyao nemutenda bugezi mungeriiwagala enyo bwobanga onoowasa hmm. osooka kutambula ku kyalo bwekubulako gwosiimye hmm. gattako ekyalo ekirala bwabulako nako gattako ekyalo ekirala bwabula mu bulukoomo yingira mu ggombolola endala hmm. oyinza okutambula egombolola ezi muyokusatu eyokuna nogamba nti aa ah, ah, oyo kakati naye mu myaka gyabirimu esatu hmm. ajja kuddamu avuganye oluvanyuma lwemyaka etaano aleba waabi bimu munaana hmm. nga tasooka busoosi ngaajjukiza bujjukiza yoono baabuwe mugezi bagamba nti ayina omuntu amuli emabega eyamuleese ah, ekyotekiyiza ah, ah, mutira ate gyetujja mu maaso atumuleeta ani yamuleese gwe yakugambyeko nti ani buza omwana myaka emiliyoni eh, abiriyagadde gwe tomanya kitaawo omumanyi yani <sighs> yerubega afaanana atya finance yalayibiridde atya sinnyo hmm? kakati ndi ekintu kiri bakyetekeratekera okumala emyaka emeka natandika okubajja akabokisi ke bwafuna kyafunye ngaasuula omunga suula omunga asuula omwonga naye nakaga nti oli lwagoza emmotoka eh. ensimbi yazironze mu kkubo sajja yetegekera yetegekera wano ewaffe wano tulina ebintu bibiri ngaekyo kyoleese nti kuliko amuleese hmm. naafudde kuliko amusse wano obwaffe buganda wano waliwo afa nga tebamuloze hmm. eh. nayenga te bajajjafe bakyaba abaloganga kandi nonolwekyo gwe byani amulese nkugambe nti omwana mulenzi oli mugezi ye yetegekedde mumaaso tikugambye gwe nasooka funa nti ayinza okuweza ekimu ekyokusatu kyabambe baba palamenti kekyo kyosookerako bwobanga tobaweze gavumenti ojja gikola ate abavuganya abooludo oluvuganya babaega webasinga ababaka ba gavumenti olwo amateeka aganafuga ganabaga abaani gabali hmm. abatulabasakola abatugoberera nyongera okujukiza nti uh, nyongera okujukiza subscribinga ogamba tino oli kumukutu gwa fresh media uganda oli kumukutu gwa online uh, online media uganda sakona uganda byogere subscribe uh, liking nga commenting sharinga so kwatenga oteka awali comment section so oteka okuwabula na buli kimu kyo so kwatenga okula kukubiriza uh, ti mukaseera kano tuliine munabyafaayo era omukwaba abantu betulabirako mu gwanga lya uganda amanyi uh, waliwo abamu abegezi wazalaga nti omanyi naye ate kiba kikulu nnyo okubatenga oyongerako mu kumanyako saako naawe atamanyi tandika yao kumanya tulina anaduli ah, kwe tulina ye uh, ah, mukasera kan tugeza kwa tatua yawa yamwe byofuzi byogwanga ngawe bili mukasera kano aji uh, ah, nga mfutute ko ko mu uh, ko lo na kule nyini nyini mm. olwa nomination mm. tubade tuduse ko bya bakwatenga bobi wae mm. uh, ebintu byatambula mm. ku mitimbagano nga bagamba nti jeno muhozi mm. yawandika nga tisa tisa bobi wae mm. nga mugamba nti talinange kiyinza kutandika kubatiisatiisamu hmm. bo baliredde okubate nga bamuyisa kyona kyebagala omuyisamu hmm. kisimanyi oba kyali kikye baye yabiwandiika naye okusinziira ku byatambula nga baga nti ekituufu yawandiika ebigambo ngeebyo hmm. oli muntu abadde yaliko mu ntalo abaddewo okwo ngaalaba gavumenti zikyuka Uh, uh, abasinga bona batandikanga mutunulizanga ku gadafi gadafi wamulabanga abaana be kyekyaliwo buli kimu nga bwekyali hmm. kiki ekiyinza omutuukako inkesi ekyokumutuukako tekiriiwo siyinza kigeraageranya kubanga hmm. siraba wekigenda kuva hmm. naye kyakosa ye ku bulamu bwe yeekosa n'empeereza ya taata waagibwotaanya bwetwali tukuba akalulu mubozi teyali emulira twamukubiramu hmm. twakuba kalulu nga tukakubira kitaawe oh, amaaso tekali ku muwoozi gali wano hmm. okategedde kakatino n'olwekyo nga kitaawe tandaba kubaako kyagamba agamba kirala ogenda okulanga ebigambo bigudde dro hmm. ye bwasuubiza nagamba nti otiisatiisa nekitwakutuusako eh, eh, eh, mu arua kyali kituuza mm. bembanga ziwampadde kakiiko kabuuliriza oyo gwensooka okuyita atubuulire baanire baani nga bakikola mm. gweoyogera ebigambo ngaogamba nti oyogera okulaga amaanyi ti mutabani w'omukulu wa maanyi mm. ah, talina maanyi amaanyi ga kitaawe yes bwabeera independent mind hmm. ate naawe oyinza okubeeramu ne independence yo obutagigatta mu independence ya mulala hmm. eyiye ya muhoozi saagala agiwagike mu kitaawe ah, hmm. bw'aba anajja naye alindira ettaamu eyiye ate wano we yalibadde yeeyisiza obulungi nti bw'aba atuusizza tuba tumwinako ebisuubiza ebirungi naye kugamba ti eh, bwatyoke oba yabuukula akyalina mujjita nabukwalula <laughs> akakokoko ne kakokolimira ku nyina waako ng'amaamidde kokolira oko <laughs> enkoko eh, ogisuza mu nju ah, ah. <laughs> bwatyo hmm. ensorosozi bwe yaluma omuzungu hmm. kwanga bakajja muno hmm. eh, natunulira akawuka akamulumira okumusitula mu kifo nagamba ah, akawuka kanobe kalikola kaletta omuntu mm. kola kati nekanubaga kakyali katobe kati nekabaabaala kulungudde iye kabala kuba kato tekajja kukula so nga akasobosozi kakazi kato oba kasajja kato awo wekakoma ati ddala oza kajja kukula eh? eh, eh, bwekanakula mm. kaluma ku muntu kagenda kumutta kale nno n'olwekyo mm. nze mukubire omulanga oyo mwana wange mm. kubanga president muto wange okalaba aleme kuyingira nakweyingiza mubyabufuzi nafubitizi najaliri nalyanyi kijja kumufuukira ekyambika eri mm. bwanno kinyonjola yobiti yakozesa ekyo nga gwetuyita aba used twalwanagana nekigambo ekyo kiteka mu ssemateeka waffe nga tuli mu nsiko yose kubanga ono kyategeezanga busi batambula n'amafumu n'obusaale n'amajambiya nga buli omu alina omuyusi alina obuyinza obulina obuyinza bwa byabakama justice api lubi ate ko wali obwe wali akalulu tekali tekali cho mm. tuli muziko mm. nenze gati ya salawo jo ya fe mm. ndo bokulika aba yusi bamuse bamushije kumutana guli bamulesa bana nyine muna mugamba kaza bagujayo naye kakati olwale ero UPC tetuse na kufuna mukaka yesi ba uko nonya kaluka ba president mm. duachi bantu tukoma moreti the past uh, reactions mm. against yeah, the people. Mm. Uh, tuddemu tuyimbe tweweerya abantu tubetondere omukwano guddewo tewali kitakyuwa pawulo yali sawulo se yatugumbulanga abasabi kati ajudde bayibuli ngaomutume pawulo bwagamba <laughs> ngaomutume aji oli <laughs> musajja muyitirivu eh. <laughs> ngaobutume eh. eh? hmm. bwoli bwakuwanirira pawulo ngoga ti beyatta yamala kubazuukiza kakati <laughs> waliwo incident eyabaddewo wiiki eno hmm. ndowooza wagiwuliddeko era ne wano mu kitundu yatuuseewo hmm. abaddewo ku kirigu nga abantu bangi bafudde wano badde okonyeko kukyogamba nti wentuse wanoenda akamyufu nawe newansi ono ndaba ayambadde kamyufu tulina mm. bana nr mu bangi abamukwabaami bafiriddwa ebyabo mm. mukavuvungana ako akabaddeo nga bobi wine akwatibweruuka ah, waliwo omuyimbi bamitafulufiga bakedde ku mace nebokya akaduuka ke ne babba ebintu nebabba buli kimu yakayingira nnr mm. aji bakumanyidde emyaka n'emyaka wa nr tebalina kyebakoze eki tebatuuse nawe yadde okugambako nti agigi kuluma enyumba katijjo kalikuba nabakayingira abapya oba abalina engeri gyemwekumyemumwe mu bantu n'ekifaananyi ekyenjawulo kyemutasomeseza bano abakayingira lwaki bali be balungi mm, mm, mm. kakati sooka obuuza edda aba abalumbye nga babavunaanaki anti kati figa yabadde ku konvoy eyayodde bobi waine mm. omulala kusaasira mm. yeyabadde reeka eyazaabakulembera nti ali wano mm-hmm. kakati kasita omulimu gwo gwonna gubulako taget ti njagala kino mm. oba ogusse ekyo kyalaze bebadde baga nti abavubuka bwe mulaba batukuŋŋanyiza abanyazi ne bafuna bo baneerimbika twabala bonaonaona nga tulamu omuntu wa myaka ana muetaanonerwe e mm. mm. nawala naye emyaka abiri muetaano kumi na mukaaga asatu bebo mm. emabega n'amakata galina bavudde mibe nga batandika okukwata abantu data sente bwoba tozesaze nja kukufumita ekiso noyo abadde yekalakasa kulwa bobowaini bobowaini yazina ekiwundu mm-hmm. lwaki okola ekitaliiwo hmm. kyenkubira mutabani wange bob wine hmm. okulembeze tebutwalibwa nakasasa malonda wakati beba bwagala kulwana mwesootinga emumugende awantu <coughs> mukole je mujje mulumbe hmm. naye birobkabakabanga amerika ejatuwa eh, mundu beregira bweti eh, tusasanyize mundu ebe eh, buli kyalo emundu kumi kumi kakati eyo yonna museveni abunyeeyo mujja kufiirayo ogenda okukakkananga the number of bobowine is being lensened down bagise bagimazewo n'abantu babayimukiremu lwaki mutusasikutusa ah, ah, mututa abwekampala nabatalakujja kati badde bayoka ebintu wano hmm. walabyekoku bavudde ekampala hmm. eh, akubirize abantu babagambe mukwate mubeere bakakkamu saasajja kabaka nga awaŋanguse mwaka gwekaaga mumukaaga obotamuzinze yayimba bulaaya nasende katale mulamu nagamba abakungu be nti mutegeeze abantu bange tebajeema tebekalakaasa bajja kukozesa omukisa ogwo babatte babamalewo mm. kyobula babaganda tebalwana mm-hmm. era nebawerasikawaca obati naga ti wano omuzungu yatyangawo ki yali alowooza mugenda kufuuka babulabe agenda olaba mumuli poole kobotenti bano nga bangu bakufuga ngaatandika kuteeka mateeka mateeka gano mateeka gali mateeka gano mateeka gali agayiriiri nebigenda nga bikyuka mpolampola ekiseera nga kituuse oluvanyuma nemyaka etaano hmm. amini namukuulaku njagala okubuulira kikuwano abantu b'omu north east hmm. badaama balangulu abakyoli baali batono hmm. baluulu abaafu abaafu bangi era abalala badduka tebaddanga kale nno nammwe wano abavubuka bwe munaatwala amaanyi g'ekifo nzijukira mu mwaka gwekaaga mwena hmm. oekitiibwa omugenzi dawudi ochen yakuba olukuŋŋaana wali esemuto hmm. era omumwaka ogwo wekaaga mwena saasajja kabaka walondera owekitiibwa omugenzi mayanja akanji okulya obwakatikkiro ng'asikira michael kintu era mu mwaka ogwo wetulondera owekitiibwa dawudi ochen okuba omukiise waffe owa buganda owekitundu kyemitiyana nali mukwano gwabaganda nyo nyo nyo hmm. kubanga basoba ne muteesa ebuddo hmm? wafuna era nemuteesa n'addira wali ku munaana enasana mm. n'amuwafuamu ye yaliwo nakati bagiyita zooni eyo bagiyita eh, dawudi ochange zone dawudi olaba ebintu ebyo mm. kano nga kyenjagadde okukulaba nti obugumiikiriza bujja kutuusa gyogira ke ate omanya n'omulimu gwogenda okukola mm. tugenda kukola gutya bwekubanga kuteekateeka lutalo bateeketeeka olutalo lugwe bwe banamala baloka balutandike akalulu bakabba decemba 12 twalwana januwaly <laughs> februari mukaaga hmm. bali mukuteekateeka lutalwana naye akatube kaisia yekumye oh, oh, ejja kukka ekukkireko mm. obuleko nayekyalo gwakati oyinza okubeera small aziwa mm. n'ogenda muwakiso ngeine bofaanana bwebwa bwebwa bwebwa bwebwa nogatiwa ono sijja kusulawo oyinza okwekanga nga buganda ogimazeeko mufaanana gaba gati ekifaananyi kyasensekere eyakulumya endala ate otugumbula ndala <laughs> mm. kale byabaana babigireki n'oli mukama waabwe abakubirize mm. nti aa muleke tutuuke ku kitkyetuluubirira mm. oba muzze oba temuzze kasomba nga byalo gye muli akalalo nja kukafunira eyo so si wano okujja okwekalakasiza wano n'okusizaawo abalala akati bagamba bati ati olabye twabagamba abavubuka obalaba bakwaseko kakati bana bakwasa gavumenti mweneyisa mutya obanga obatu anawana kugifuna nobeera mukambe okutuukaawo kikyamu kaakati ekiddako ekyo ndiku mmwe kaakati ate ku ludda lwabajasi bagadde okulimba mukama waabwe nti bakola nnyo hmm. bwekuba kubongera cepe babongera ecepe so nga bagwana kuzibajjaku kubazza buzza wansi hmm. e, obanga abantu basusse ng'akuŋŋanyiza abantu abali beyond the number kyataaga kumutwala nalufeenya hmm. kyolu kiba kikolobero ki hmm. kwanglakusajjula mbeera wano munafu ayakuba munne sakikalu bamutwalake nalufeenya tugeragerane tumanye eggwanga lyetulimu nti lyamawanga magatte bwonyigirizaako eggwanga eddala n'abalalabagati e eh! hmm. obanga ne rwanda eyeggwanga erimu n'olulimi lumu ne kalita yemu baguluba hmm. naye uganda eyamawanga 52 bitunuulira to balance them mwe abasirikale mwenaddala okusingira ddala mwe abapoliisi hmm. bembanga mwatuyingiramu kujja tutabangula n'okuba ekibiina ekigwo bukeere enkya mwewaane nti fe twalwaniranga muli tubaddenga tujugira bwetu eh, nga tukyayisa abantu bukeere nkya akabokisi bakateekewo nti ah, ah, ate ogenda kuzaawo museveni ah, gavumenti kintu era mbadde mu lwenjogera ne bannamawulire ngamwe neebuuza mm. minisita wange owa internal affairs mm. afuga poliisi ne prison mm. hmm? ali ludda wa enanga yafuuse igp kino enanga banange wano nebagerabebat oyo enanga alina obuyinza obuduumira baba abakulembeze abasigadde wansi bakamaabe mane manyiba kama ebyo bamuwa ekyokukola tigenda oyogere kino eh, apaana eh, abeera kasiru <laughs> mm-hmm. inanga tebamuyambye mm. akwigitinga n'ebibuuzo ebyokwanukula ye bamuleetera buweerezi mawulire gasenge gawedde kusengejja mm. naye abali ku ground abasiikuula basiikuula olinaku abeera kukwewozaako kwewozaako naye beyewozaako sinalaba kulaba munene hmm. yavuddeyoyenetumwineyavuddeyonatugamba hmm? nti abavubuka kyebalina okukola polisi eina rit okuba omuntu yenna yenna kasita obanga ogisosonkereza oyo muto hmm. mu byobufuzi muto wow. mm. essense egamba nti omulimu gwa police to keep order law and order and the property or what the people of lives and their properties hmm. era bo tuba tubala police tugibalira ku bannansi omutemu yenyini atendekebwa okutemula mujasi hmm. wino bagambeda nti eyo human cobula human cobra era eh? lwetwepanganga mm. nkajoka ejjenja ndikuba owamagye akubye ah, esasi yali <laughs> bamuyigiriza kwetaasa eh? mm. bamuyigiriza kugiraki kwetaasa yabadde yetaasa mm. yalina okusooka okutaasa obulamu obuwe naloka ataasizaako n'obwabalala eyo tebugendayo byanjawulo omujaasi bamutendeka kutta buli akuli mumaaso ayiragaluga twesiganga nakisiikirize kyo ani waliwo kyebadde batugamba nti waliwo uh, ewamu webatuse uh, this is an allegation mm. sikikakasa sinabakirebereezako nti waliwo oba mbuya either of the two mbuya uh, oba balakisa endala waliwo gye batuse nga abasirikale abajasi nga babambaza ebyambalo bya poliisi mm. nga nga wewotugambye nti eri ebeera omusirikale alina order to kill mm. nga bano babambaza ebyambalo bya polisi mm. abasirikale bamagi mulujja waliwo akatambi akade katambulakyenjagala nkubuulire ewe nebakayisaako nti efudde mm. abakuba emiranga eyo nebakuba emiranga oli bwagenda okuvam akuba essimu hajati wano yagikwata mm. naga nti eh! nzigunzire hajati ah, ndi wano ndiwaka ne bazee wange alijinji I don't hurt you. Your food did you. tebayinza kukyusa byambalo zina kugambe nti abasirikale abonanga bobalaba siba museveni hmm. ah, ah, balina amazadde gaabwe ate namazadde ago agazaalibwa eh? galimu political ideologies ezenjawulo baali badde nga bakyusa n'ebifaananyi baali bikulaze hmm. ngono bamugjamu ekya bbulu bamwambaza ekyaniragala Donc, c'est ça l'allégation. Ok, Adi. Euh, omanyi saagala kuvaano nga sose kutegeera wenava hmm. wano eno hmm. watugamba nti bannange hmm. mugule mmere mutereke mmere kyeralabyeko wiiki eno nalowooza nenga nti aja yinza okuba kyeyatugamba kituuse wetutuuse kituufu kubanga nze egerjenderaba abaana bano nga mbawulira bewera hmm. bagenda tuwamasaaogera tugenda abawanga baoyone bakubya esimu esente ziyingira geze <laughs> bati emundu zirizeiomukiba <laughs> <laughs> bukola mugende mugereki mugule emmere enkalu Eh, waliwo abanku birange sibiraga nti bane mugule mmere mugule mmere mm. mugule mmere nga kiwedde bajja kusibirawo wano nga n'olujja olwo tolugula mm. naye ate omutema mpola go teguyinza kusirika mm-hmm. mm. oba wulya ah, waliwo omuntu ayinza okuduumira ekintu ekyo nga from nowere ngaomukulu tamanyi nekiyitawo kale dda esaawa nnya nebagamba nti mukube mukube mukube naye nga Eh, omuntu ye muntu bwobanga osooka okukiraba ekyo oba yasooka kujemera katonda eyamuleeta ku nsi naye ate museveni ataakuzaala hmm? hmm? abasobola okola ebyabo effujjo lyamagye beeririra abasecurity forces abo weeririra automatic era kyokulaba nti beetaaga kulunda hmm. era beetaaga nti bweoba ogenda kuwandiika togezaako kuwandiika bayaayi bakubi banjaga babbi repists ebibajja hmm. kubizzenobantwebabeera nga bawandisa mumaje batera okucekinga ia oba oyina tatu nebakugamba oba oyinako ekintu ekigundi nga babijjawo ebyo byonna byonna bononekera ebyo ndowooza tatu zabantu bayivu nabalinaku sente olwo oyinza okujja muobulenzi nosanga wasinga tatu <laughs> anti era yemukubya ebyo yadi bagamba yaga nti yo president bobi wine ayinza okyefuuka president kutatu kumbe zaabayivu bwogaggawala automatikale ebikaamu erit togezangako kuzanyisa musajja mugagga yasoma nga zakubula mutende magezi hmm. era esente ereeta omuntu atupa hmm. n'omuyivu atali muyivu akoze wali ekkole bwayasomea okusoma okubala ebitabo tojja kunoonyawomulimumwenaani akozesoza munne hmm. So that is just like it's a review. naye nga fewafa mu busiraamu hmm. eddiini ekivu birira naye kuva bujemu bwa muntu okubyeteekako yagala tuwunzike mungeri egamba nti 2021 akalulu kawedde saawa yakulangirira ni awangudde leta sure hmm. kyagulanyi awangudde hmm. kweri kweri electro commission esobola okulangirira kyagulanyi kakati oba bwogiraba aji ah, ah, sinaba kugiraba twakakanonyako ennaku nga ttaano eh. awo nga mpakomeke <laughs> aji tuli mu 2021 olwo tumaze tuli mu ah, feebu mm, mm. mm. akalulu konna konna kasitakawangulwa era kyenavudde bagamba nti mwekomye ebyo owangula akaluluko nga tekaliko question naye bw'oteekawo ebyo mugalire eno munoonya ngaate oli mugalire hmm. kino aba fuyanda feya ate amuleetera obuwanguzi bwaffe okubuteekamu ebituli mutusonyiwe hmm, hmm, oba omwana bamutidde buti tebannabatabanna bakwetoolola ggwanga <laughs> kakati tujja kweyogono bibala kakati nga kwaba engeri gye bayingidde mu kibuga eh. ne babba ekibuga ne bakikola batya okyakakasa nti ababobuwai ne bakyali bangi nga babadde batwalire ebintu anaabibawa kakati ezo zensobi ezigenda zijja mu intervoozi zaazo mm. <laughs> aji mbooba ani mwana amutidde buti wakati gwati kikubugutanya kiki angamba omwana omugamba ajja kusinkane mwakola akasaka mm. nosuubiza nti ojja kumbulyayoko kukasaka ako mm. nakati era nere tolirwedde kumbulyako eh, emboozi yali mukasaka ako ne bobi wine pyeyongerangako <laughs> baliba bayiggagala buyiggaga <laughs> nange banjiggiremu <laughs> kuli okuwuliziganya kwali kwakulaho okumuwa amagezi aleme okukola ebintu ebifanagana bwe bityo alumya abantu beaba namuwa akalulu eh. ate abassa mm. abalemaza mm. bajja kuyigganyizibwa osanga omusajja ng'abadde wokulondera elweero hmm. ateregenya emisinda ali buddu hmm. ebuddu bali mu olupapula akafaananyi kalonda kababye kali <laughs> aji uh, oli muna enyale hmm. munakibiina olina obuvunanyizibwa mu kukitundu kino kyokka kyokka ekyeruweero uh, obanga otunuulidde naye gw'omu ku bantu betanabawulirakoko mu sikandozi zakufera zakukola biki naye nga tubadde mu kibiina okumala ebbanga mm. nyina abaana abavubuka era abasajja abali mu uh, kibiina kyammwe mm. wiiki eno akakiiko kade kabanoonyerezako akannakalema uh, nga bali kugwa bufere waliwo mm. musajja bamuyita pasita siraji waliwo mulaba bamuyita pasita mondo ne kasali mu kusaasira bali mu saga era uh, mu bya bufere naye nga beekuusa ku kibiina kyammwe ate nga bagamba nti Ah, bekuusa ku kibiina kyammwe nti batwala abantu bamukulembeze hmm. kino kiri kitya kusaidi zammwe omuzungu akugamba neva jaji ebuku according tkava hmm. ekitabo bwekinyirira eddiba tekitegeeza ti nebigambo ebirimu binyirivu hmm. mala kubisoma kusaasira yatutumuka lwaki gundi oli gwoŋambye omulala mundo yatutumuka lwaki wapasita bwajjo kabeera eh. ddala nagundo wadda mundo ngaakolaki nga tuli bakampeyina ba movement hmm. omulala oh, buno bwapasita bwabbanga ki bwasibwa sibamakakasa buli wakati wa myaka etaano n'obukolobozi obwogerwako obutono <laughs> eri amabega yali ah, ah, ah. <laughs> emabega yalyanga twali naye nga tunoonya akalumu wewa vice president bukenya mm. nga yenkanaati lwakati kakati yagenza olubutoanga munene nnyo yazifuna mm. kati batugambajaatugambanga ti musajja akola neiso simanya inamu olwaki olwaki nanyeze kugamba abaddewa nayeze kyekugamba nti bazaala mibiri tebazaala mm. miki miyondo mm. gwero kyokumugamba nti oyo atuuka ewa purezidenti n'olwekyo tokwata munsawo yokumuwa sente kubanga olwo ayogedde kuwa purezidenti n'olwekyo ewa purezidenti baera bafere oba eyo si museveni mulala naabo abamukolera baki balala museveni si yasonyiwa bali abamulumiriza bagende mu kooti bamulumirize beetaasi ensimbi ziyabajjakana bababa bazitwala museveni anazisasula hmm. analemu mm, mm, mm, ebuzi okutuga nti lintunuulidde wali oyagala kutuga lizibe lyamaaso tewali kuwekwasa kwonna ah, ah, ah, Eh? omuvubuka gwe bayita pasita siraajo yomumanyi siraajo oyo namulabako eh, ngaamaze okuyingira obukulisitaayo obwo bulokole ku rediyo eno yamukulu owomundeeba pasita serwadda mm. kaakati waaliyo mm. omwami omwerabidde kali nagekyebibuuzo ngaawe yakasala eddiiro ayaca aa ngamba oyo okwokya nti ewabugu mu nnyo eh, eh. kaaka nagyo kyekibuuzo nti owange kaakati pasta siraje eh, abasiraamu basazeewo hmm. okumutta oba okumuyiira asidi hmm. nemugamba nti bwanakola provocation ngaabaprovikinga ekyo kimugwanira hmm. bwaba eri yavaayo ayogere byeno gyalagiza eki naye bwanakola comparison wakati wobukristaayo n'obusiraamu his hmm. day hmm. era yayita ku bugwanga okumuyiira asidi nayokakakana luli yali ajo ngajerega busiraamu beba abasomako akatono naye ndagezi okuddamu nga mulaba naye kakati nsubire wa sebadda yavaayo naye nakola ekkanisa eyiye nayenga face to face simulabangako mm, ate ndi mulokole babiŋŋana bokka nabanti ono kati bali kusaidi enalebo ya kibiina kyo oyinza okuba nga obadde obalabanga ate awo nazandagambye nti nze mba mu maaso gange tetusimbaganangako maaso nasiraje omusi weenu okubeera ku luguudo lwebbombo tekitegeeza nti webulemezi n'abasenze ku lwemasaka si bemasaka okubeera nga tomulabangako maaso ku maaso ava kukyo okukonvinsinga abantu nti e, e, ebyo byeno okonvinsinga okutwala abantu ebwerobirojja mubyalo aa owomubyalo yaina esente zimutwala ebweru yaina esente zinamutwala bagulirire bamutwale wa purezidenti nedda abo ah, diiru ezaabwe zabanene nabaki nabanene gwe waliwo gyebakubeera matatu gwe gyotolinya nakigere ngagamba nti osobola kuteekawo kakadde nezigula ekisambi kyekukatokiriranga geogenda mu ebyo kusaasira muwalawo mm. mm. naye ali mu bino byengi ye ndowooza ali omusisinkanyeko ebanga lyona lubadde omusisinkanagwe kikyobaakunokubanange ah, nsagala ompite musamize ntambulirwako emandwa kubanga oli atambulirwako emandwa yatambula amanya olukyalowoozanemumanya ah, ah, nokumanya nti mubi <laughs> nti mufere <laughs> weyaba ateka okubanga alina emandwa <laughs> aba ateka okubanga alina emandwa embadimanyi lwakuyimbakwe kakati atinange nekaga okugamba ti mubaferanga nabano mwebali aje kamalirize kwe nti nga tuva wano namutabani omulamuita bebekulu bamutandikidde wano nga bagamba nti abanga bobwaina nolya bwa purezidenti nga kamiliyoni ayagala wa lodi mari bebekuluyali mukugaba tshirt zammwe mm. mubitundu ebyo mm. kino kati kibanenya lwaki abagaba tshirt bebekulu lwaki naye tafunakuli weyesimba oba oliawo eh, bana waliwo mirembe gyabakabaka mm. abagwanaa ti ah, omusajja oyo alabika agwa obwami bwamugwanira naye nga nokubusa batabugiranga ki tabusabanga nomudingidi nakuba entobo yohana bwamusanira yohana oyo bwamusanira simanyi obuli eh. kisa musajja nabuuza ti yohana oyo yeyaali yasabyeko kintu kyo twaddayo eri mulubiri lwe munda agati munonyeze munda ekyo hmm. alikamulabeko bwogere mbalabe maamagezi galina oba batunulira feesi basobola okuddale bamugaa nti bamugwanyiza kino naye nga amagezi eh, naye bwava mutwala yanamanya yalukola musasa musajja okusimba okumulaba mm. biki biki yaga ti <coughs> bagendera mugegombolola yegindi mm. okategera bulungi mm. kale no nolwekyo wano ogamba teyesimbiyewo si buli mulamu gona ate guli mulembe gundi yaguleese naye ngaate babeerayo dda tadwa mumeganyi yali meganyi naye yalya nesaza mulembe gyobwakabaka kale bana ababa mumizannyo okugenda okuyingira obwami gyebali guno nguyitanga mulembe gwa kiyimbi hmm. hmm. tagenza okulaba nga bobu waine avuddeyo gondi nabayo gondi nabayo gondi nabayo akati tuyinza okubulwa abanatuyimbira enkyate <laughs> ate banambala okutulaogambe emmeya yabakola ekivulu banembebaze okubatera abadde mukigoberera <laughs> okuva gye twatandikidde hmm. ah, okutuuka wano eno tuli saidi zeeriweera eno laa wobulenzi gyetusinzidde maka ga alhaji naduli nasamu naye yatuvaako nanwano hmm. nga hmm. ah, kyankuba wala nnyo akava wano ngenda owulya nti ate afudde Uh, omukama mumuze mirembe kale kakati uh, gyetusinzidde eno owa uh, agi nadduli tubadde tugeza kukwata tumulungula ebintu ebyenjawulo nkubiriza kusubscribinga nekubiriza okulikinga okomentinga saako nokukwate nga obunyisa enjiri yonna yona gyosa okukwate nga ogibunyisa adi toyanza nyetoyanzi webalinewebalire ddala mm. totukoowa mm. <laughs> totukoowa